لكم اليوم معنا Puzzle Storm. Storm. على موقع لايك تشيس راح لكم رابط لايك تشيس بالوصف روح شيكوا عليه بيفيد هذا شو هذا Puzzle Storm؟ هذا معك ثلاث دقائق لازم تنجز أكبر عدد من الألغاز آه، خلينا نبلش تكس تكس تكس تكس سهلات أول شيء اكتر مرة جبت أنا واحد وخمسين إذا بدكم تفوتوا تشيكوا حسابي حطلكم إياه بالوصف تشيك تشيك تشيك تشيك وهون في الحصان تكس شمال تكس اوه اوه يا معلم اوه Krone, Fisch, Schnittdose. ونجم من اه في حين شغلة تكون مبينة بس تكتيكات بسيطة حلوة on اخت أربعة وعشرين لحد الآن لحد الآن يعني أساس يعني شو أنا بده أكتر بيشوب ما أوه تكس كوين بيشوب اتنين X X um, check check check ناخذ um, لقوني روك شو هون من Um, Stacks. okay Uh-huh. uh-huh. وسبعين نجم